құтты қонақ мөңке бидің үйіне арық құнанына мініп сырым бала келеді баланы көзге ілмеген би балаға айран әкел деп ет бергізбепті таңертең аулада семіз қызыл тұсақтың үйіліп өліп қалғанына қайғырған мөңке құтты қонақ қонса қой егіз табады құтсыз қонақ қонса малың қырсық шалады деген қызыл тұсақ үйеліп өліпті бала құтсыз қонақ болдың енді үйімнен кет деп ызғар шашады сонда сырым бала олай болмас құтты қонақ қонса малы өліп басаман қалады құтсыз қонақ қонса өзі өліп малы иесіз қалады деген менің қандай қонақ екенімді өзіңіз біліңіз депті ата тұрып ұл сөйлесе ер жеткені болар сырым 26 жасында бір жолдасымен нұралы ханның үйіне барса қараман тана малайсарымен сөйлесіп отыр екен балалар аман ба депті де елемей өздері сөйлесе беріпті сырым жолдасына дауыстап жүрі кетейік бұлар бізді адам деп отырған жоқ қой дейді малай сары жалт қарап ата тұрып ұл сөйлегеннен без ана тұрып қыз сөйлегеннен без сырнайдай сарнаған мына бала кім еді дейді ата тұрып ұл сөйлесе ер жеткені болар ана тұрып қыз сөйлесе бой жеткені болар дейді сырым сен толған екенсің мен тозған екенмін деп малайсары сонда сырымды қасына шақырған екен қадірсіз десең халқымнан сұра сырым сынамаққа бөкен биге сәлем бере барса қарт қай баласысың депті даттың баласымын депті сырым қой баға алмайтын жаманнан да қолақпандай ұл туады екен-ау дейді бөкен отындық ағаштан оқтық мүсін шығады деген қайда шалдың үш түрі болады деуші еді қадірсіз шал қазымыр шал қыдырма шал өзің соның қайсысың депті сырым сонда бөкен қарт селк етіп бала қадірсіз десең халқымнан сұра қазымыр десең әйелімнен сұра қыдырма десең көшімнен сұра деген екен отын олжа су нұрлық сырым 15 жасында бір құшақ отын құшақтап нұралы ханның ауылының сыртынан өтіп бара жатса иығына шапан жамылып далада тұрған хан баланы шақырып алып үй ішінің кемдігі отын-сумен жетіледі ауыл сыртынан отын ұрлап бала есің неден кетіп еді дейді тақсыр даланың оты олжа суы нұрлық біреудің малы мен ақысын жеу ұрлық деп жөніне жүре береді жақынды жаралама алысты қаралама малайсарының аулы төменгі топайлы қаласының аузында екен сырым ауылына келгенде қарт азғантай қойының соңында жүр екен аға кім болдыңыз деп сұрапты малайсары шырағым кім болайық осы жердегі аз үй танамыздағы депті сонда сырым тананың қайсысың жеті үй жиенбекпісің бес үй Тышқан құлақ асанбысың төлеуден алған құнанбысың дегенде малай сары тананың пәленімін деп неғылайын танысаң танырсың мен де сені танып тұрмын даттың аузына шайтан түкірген бір қу аяқ баласы атқа мінді деп естіп едім сен сол бала боларсың депті сонда сырым бәлі аға сол бала боламын ауылдан шыққанда сізді сөзден ұтсам тананың алжыған шалы деп күлкі қылайын сөзден ұтылсам ат мінгізіп шапан жауып батаңызды алайын деп аттанып ем ұтылдым батаңызды беріңіз атыңыз мына астымдағы атым шапаным мынау деп үстіндегі шапанын шешіп беріпті